Hello everyone, it's me again Sandy and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, usapang Zainab Haraki naman tayo. Hindi nagpahuli sa kanyang Halloween attire The corpse bride ang napakagandang vlogger na si Zainab Haraki. Talaga namang napaka-sexy at napakaganda niya sa kanyang mga litrato. Kaya ating silipin pa ang kanyang mga litrato suot ang kanyang corpse bride costume. So ano guys, willing ka bang magpakasal sa napakagandang course price na design na parapit? So kung nagustuhan niyo po yung video ko for today, please do like, share, and leave a comment down below. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone and see you again on my next video.